Minecraft. Dar dacă văd nisip, voi trebuie să dați like și subscribe. Hai să scriu la titlul repede cea nisip și să dăm create. Ok, și hai să vedem dacă vă nisip. Nope, din păcate nu trebuie să dați like și subscribe. Oh, bat, ba da. Uitați nisip chiar acolo. Bine, bă, băiatule.